making a big on take by doing YouTube channel in a brand new episode එක එක්ක අද අපි මේකෙන් කතා කරන්නේ 2027 දී නිකුත් වෙන Windows 12 ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න කියලා හිතුවේ. එහෙනම් දැන් යම් වීඩියෝ එක තමගේ YouTube channel subscribe කරන්න නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. එහෙනම් දැන් යම් වීඩියෝ එකට Microsoft zamanımı 10G PC operating system Windows OS එක වැඩිදියුණු කිරීම සහ නිකුත් කිරීම වසර තුනෙන් තුනට සිදු කරන්න යනවා. මේ අනුව මීළඟ Windows පද්ධතිය Windows 12 වන අතර එය 2027 නිකුත් කරනු ඇති. මයිකුත් සමාගම මින් පැද සිදු කළ වසර තුනවලක් ප්‍රධාන OS version upgrade එකක් කිරීම හා ඒ අතරතුර OS updates ලබා දීම අතහැරී 2005 දී Windows 10 නිකුත් කිරීමත් සමඟයි Windows as a Service යන මොඩල් ඉලක්ක කරගනිමින් සිදු කළ මේ වෙනස සමඟ වසර තුනකට වලක් සංස්කරණය වෙනුවෙන් වසරකට දෙවතාවක් මේ ජප්ටෙක්ස් ලබා දීම සිදු කරනවා. මේ සමඟ Windows 10 යන 2025 සඳහන් කළ ආකාරයට අවසන් වේද Windows version එක බවට තහවුරු වීම සිදු වෙනවා. මොබයිල් ඉන්ටර්නෙට් ඉන්ටර්නෙට් සර්විස් සෑහීමට පත් වෙනවාද? කෙසේ වෙනත් 2021 වශයේදී Microsoft සමඟ Windows 11 නිකුත් කරන ඒ වන විටත් ප්ලෑන් කර තිබූ Windows X version සහ තවත් ප්‍රධාන කොටස් කීපයක් එකතු කර ගනිමි. නව OS එකක් නිර්මාණය කරමින් මේ සමග වාර්ෂික අප්ඩේට්ස් ලැබෙන OS Windows 11 සහ 11 පවත්වනවා. කොහොම වෙනත් මේ Windows 11.1, Windows 11.2 updates නිකුත් නොකරමින් සාමයෙන් පෙරසිදු කළ ලෙස Windows 11 අවසන් OS ලෙස ප්‍රකාශ නොකිරීමෙන් යන හේතු මත Windows 12 බොහෝ විට 2027 දී වනු ඇති බව සැලකෙන හැකි වෙනවා. මේ අනුව Windows 12 version එක 2027 දී නිකුත් වෙනවා. ඕගොල්ලෝ Windows 12 2027 දී දාගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට notification එකක් එයි 2027 දී. එහෙනම් අදට ගිහින් නම් මම Tech by Devin YouTube channel host Disiwa Kepada wadih na like ya dangan Kan ka dangan, share ka dangan May video ko walang yalo Tulad to na share ka Inantang mo subscribe ka na tagday subscribe ka Inang nagtigingan naman Tikbal di mo YouTube channel